عسلامة ومرحبا اليوم باش نقدم لكم منتوج جديد منتوج يتمثل في ساعة آه، يحتوي على كاميرا خفية الوهلة الأولى كما نخزو لهنا باش باش وجود الكاميرا لأن الكاميرا موجودة في الموضع هذايا الأزرق عشان تحتوي الكاميرا الكاميرا تحتوي على ثلاث أزرار من فوق هاو على اليسار الكل نقاو آه، set تعديل الوقت عندنا ال up وال down نحطو set كي حطو set هنا نلقاو نلقاو الوقت نجم نعدلو فيه نزيدو ساعة ولا نقصو ساعة يمشي له دقايق سات نجمو نزيدو دقيقة ولا ناقص دقيقة ننزلو سات باش نعملو كونفيرماسيون الخلف تاع الساعة نلقاو قطاع قطاع هذا لازم نقربلكم هذه صار بكل وجود منفذ الشاحن هنا نلقاو بداية تسجيل أو إيقاف التسجيل وعنا آه السر اللي باش نعملو به اتصال ويفي بين الهاتف والساعة في الأخير عنا آه، مكان ال memory card. مكانها هنا في حال أردت التسجيل من دون استعمال هاتف هذا ممكن من خلال ميموري كارد على اليمين هنا نلقاو مكان ال speaker. إذا أردت التحدث من خلال الساعة مباشرة يمكن ذلك سأترك وقتها مفتوح لتجربة الساعة أقوم بالتشغيل ثم أضغط على الزر بعد أن أسمع صوت المتحدث ال speaker سأنتقل إلى إلى الهاتف سألاحظ وجود ويفي جديدة أن الساعة قام بإنشاء access point. سأقوم بالاتصال عليها الآن بعد الاتصال أصبح بإمكاني أصبح بإمكاني الاتصال استعمال مباشرة الكاميرا على الهاتف أقوم بفتح التطبيق المناسب والمناسب توجد عدة تطبيقات سأستعمل هذا التطبيق يتعرف مباشرة على الكاميرا هنا هل تريد تغيير الباسورد سأقوم بتجاوزها الآن والكاميرا أصبحت تعمل سأقوم بتحريك الكاميرا حتى تبدو واضحة لكم نلقي نظرة على بعض الإعدادات على اليمين هنا على اليمين آه، توجد آه، جودة الصورة سأضع الفول HD GPU عدد الساعة من الفاز على النهار كما وضع الليل هذا الوضع العادي هنا استعمال الانفلاريشن الانفراريد إعدادات الإضاءة هنا خاصية السبيكر الميكروفون إذا أردت التحدث مع الكاميرا اتقاد لقطة من الشاشة تسجيل مقطع صوت آه، مقطع فيديو المرآة وضعية المرآة أفقية عمودية هذا كل شيء سأعود إلى الإعدادات هنا أضغط على زر الإعداد Advanced Config Wi-Fi Config سأختار الوي في الخاص بالشبكة التي أستعملها أضع ال password Are you sure? yeah الآن الكاميرا في وضعية ال remote. camera remote. الآن أنا نعم، متصل على الإنترنت والكاميرا في وضعية الاتصال الاتصال تم تجربة عمل هذا كل شيء أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا بمشاهدة هذه الكنية الخفية التي لا تبدو واضحة من الوهلة الأولى إذا أرجو أن أكون قد استمتعتوا معي بتجربة هذه الساحة شكرا